Errors and Debugging Using Eclipse Spoken Tutorial मा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी यो जान्ने छौं एउटा सामान्य जावा प्रोग्राम लेख्दा सम्भावित एररहरू के हुन् एररहरू कसरी पत्ता लगाउने र इक्लिप्स प्रयोग गरी कसरी सुधार्ने यो ट्युटोरियलमा हामी Ubuntu 11.10 र Eclipse 3.7 प्रयोग गर्दै छौं यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाईलाई इक्लिप्समा एउटा जावा प्रोग्राम रन गर्ने ज्ञान हुनुपर्छ यदि छैन भने सान्दर्भिक ट्युटोरियलको लागि हाम्रो वेबसाइटमा होला spoken tutorialorg एउटा सामान्य जावा प्रोग्राममा हुन सक्ने एररहरु अर्धविराम छुट्ने मेसेजबाट दोहोरो उद्धरण छुट्ने फाइल नेम र क्लास मिसिने र प्रिन्ट नेम स्टेटमेन्ट लोअर केसमा टाइप गर्ने आदि हुन् हामी इक्लिप्समा एउटा प्रोग्राम लेख्नेछौँ र हरेक एररहरु गरेर के हुन्छ छौं यहाँ हामीसँग इक्लिप्स आईडीई र हेलो वर्ल्ड ट्युटोरियलको लागि प्रयोग गरिएको प्रोजेक्ट छ हामी प्रोजेक्टमा एउटा नयाँ क्लास छौं र यसलाई न्यू क्लास प्रयोग गर्छौं क्लासको नाम एरर फ्री राखौं र method stubs public static void main छानौं प्याकेज एक्सप्लोरर मिनिमाइज गरौँ कमेन्टहरु हटाऊ र केही एररहरु सहित प्रिन्ट स्टेटमेन्ट थपौं इक्लिप्समा एरर भएको लाइनलाई बायाँ मार्जिनमा एउटा रातो क्रस चिन्हले जनाइनेछ अहिले system.out.println लाइनमा एउटा एरर छ र त्यसैले बायाँमा रातो क्रस चिन्ह छ माउसलाई क्रस चिन्हमाथि चलायो भने एररहरूको सूची देखाइनेछ पहिलो देखाइएको error insert semicolon to complete block statement syntax error हो यो किनभने हामीले प्रोग्रामको हरेक स्टेटमेन्टहरु एउटा अर्धविरामले अन्त्य गर्नुपर्छ त्यसैले स्टेटमेन्टको अन्त्यमा अर्धविराम थपौं फाइल कन्ट्रोल एस ले सेभ गरौं याद गर्नुहोस् कि हामीले अर्धविराम थपेर फाइल सेभ गरेपछि पहिलो एरर हराउँछ त्यहाँ अब एउटा मात्र एरर छ hello world can not be resolve to a variable मतलब कुनै पनि म्यासेज कन्सोलमा देखाउन म्यासेजलाई दोहोरो उद्धरण चिन्हभित्र राख्नुपर्छ उदाहरण बिना जावाले हेलो वर्ल्डलाई भ्यारिएबलको नाम सम्झन्छ मेसेजको अघि र पछि दोहोरो उद्धरण थपौं सेभ गर्न कन्ट्रोल एस हामी देख्छौं कि रातो क्रस चिन्ह हटेको छ प्रोग्राम एरर रहित भएको छ प्रोग्राम रन गरौ र के हुन्छ हेरौं रन एज जावा एप्लिकेसन हामी कन्सोलमा मेसेज प्रिन्ट भएको देख्न सक्छौ अब अर्को एरर हेरौं यो फाइल नेम र क्लास नेमको मिश्रणले हो इक्लिप्समा प्राय यो हुँदैन यो किनभने हामी नया फाइल बनाउन न्यू क्लास विजार्ड प्रयोग गर्छौं र इक्लिप्सले एउटा फाइल स्वतः बनाउँछ तर यदि हामीले एउटा जावा फाइल इक्लिप्सको बाहिर बनायौं र यसलाई एउटा प्रोजेक्टमा राख्यौं भने त्यहाँ एरर हुने सम्भावना हुन्छ अब क्लासको नाम बदलेर एउटा एरर बनाऊ जावा केस सेन्सिटिभ भएकोले अब क्लास नेम र फाइल नेम मिल्दैन याद गर्नुहोस् बायाँ मार्जिनमा एउटा रातो क्रस चिन्ह छ र एरर मेसेज यस्तो छ the public type error free must be defined in its own file यो पनि याद गर्नुहोस् कि एरर फ्री शब्द रातोले अन्डरलाइन गरिएको छ जाबाले इन्टेलिजेन्ट फिक्सेस गर्छ हामीसँग दुई फिक्सेस छन् पहिलो rename compilation unit to errorfree.java हो दोस्रो rename the type to errorfree हो हामीले हेर्ने फिक्स दोस्रो हो हामी देख्छौं कि तपाईले क्लासको नाम फेरि फ्री रिनेम गरेपछि यहाँ एरर हराउँछ अर्को एरर प्रिन्ट स्टेटमेन्टको टाइपिङ गल्तीले हो क्यापिटल S लाई सानो s ले बदलौं हामी देख्छौं कि त्यहाँ रातो क्रस चिन्ह छ र एरर मेसेजले भन्छ सिस्टम क्यानट बी रिजल्भड यसको मतलब जावाले सिस्टम नामले कुनै क्लास वा अब्जेक्ट वा भ्यारिएबलको नाम अपेक्षा गर्छ तर कोडमा त्यस्तो कुनै सिस्टम अब्जेक्ट छैन त्यसैले सम्भावित फिक्सेस हेरौं त्यहाँ 11 फिक्सेस छन् जसमध्ये हामीले हेर्ने फिक्स आठौं विकल्प हो सेन्स टु सिस्टम java.lang हामी देख्न सक्छौं कि जब हामीले यसलाई क्यापिटल S मा बदल्छौं एरर हराउँछ यसरी तपाई जाभामा इक्लिप्स प्रयोग गरी एररहरू पत्ता लगाउन र तिनीहरूलाई सुधार्न सक्नुहुन्छ हामी ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं यो ट्युटोरियलमा हामीले एउटा सामान्य जावा प्रोग्राम लेख्दा सम्भावित एररहरू के हुन् र कसरी एररहरू पत्ता लगाउने र इक्लिप्स प्रयोग गरी सुधार्ने हेर्यौं यो ट्युटोरियलको कार्यको रूपमा तलको कोडमा रहेको एरर पत्ता लगाउनुहोस् र तिनीहरूलाई ठिक गर्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको बारेमा थप जान्न यहाँ उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने यसलाई डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ र कारखाना नेपालबाट म मन्दिरा बिदा चाहन्छु सहभागिताको लागि धन्यवाद